sudan ciu ieni vu die vie dio, kai hudia nocte mi vos raconti al vi per la tempo, cia mi savis la vivon de arbusta mele agro, kai mi umoras che, uh, mi devas diri, por tiui cui sias nenion per i australiai bestui, arbustai mele agroi simple estas malgrandai bidui cui spectas glasau ili estas mele agroi, mi supposas. Mi vede nest, ias ciu ili estos mele agroi, sed, se vi vede volas el trovi, vi povas poste Wikipedia tion, ciu ne? Do, mi memoras ke gio casas antau celca iaroi, um, tiu tempe mi estis in la cuireio, ca mi faris ion relate al cuireado, mi supposas. Mi ne faris vegemaita in sandwichoin, do ne peripensu tion. Kai mi modus ke mi edzino tiu tempe kodo venis heimen kai shi rapide idis al mi kai didis oh mi jus vidis mele agron gi estas o pudlo chaseo ni deva salvi gin kai mi dis gi mi volo salvi mele agron krom se mi volos manji gin kai shi dis ne ne ne gi flugilo estas rompite kai tiam chi rigadis min kun grandai hundai okuloi kai mi dis oh ve bone do ni elidis el domo kai mi modus ke ni promenis laula chaseo dum eble dek minutoi kai tiam mi vidis la mele gi simple sidis apud la chauseo cae ne movigis, ca mi pensis una shainis ca gi jam modetis, ca mi edzino tiam idis al gi, ca mi modis ca la mele agro um, la oculo in perigladis din, ca di, tiam didis ca <laughs> tiam furcudis, ca mia edzino didis Ivo dia, captu gin, ca quasi mi estas hundo, ca tiam mi compadeneble alcudis la mele ca mi modis che yes, ja, yeah, gia um, flugilo estas rompita, kai gi mute sangis, sed gi ancrau povas tre rapide curi, kai mi amuris che mi curis um, pos gi, kai tiam la mele agro simple um, saltis uh, barilon, en iu in apadetan domon, mi supposas, kai tiam compreneble, char mi volas savi la mele agro, decidis salti la barilon, kai mi en idis la la malantaun koton de iu aparata, au iu hazard domo mi supozas kaj tiam mi vidis la mele agron gi estis en la arbusto do jen taŭga nomo mi supozas chu vi memoras ĝi nomo estas sam um, arbusto mele agro kaj mi vidis ĝin kaj ĝi diris kaj tiam goodis de nove kai saltis um, trans la barilon de nove kai mi des oh ah, fe kai mi devas post kurigin kai bon chance tiu tempe mi ne estis tiel dika um, fakte mi jus elidis el la armeo antau monato monatoi do Por mi, gine estas tia laziga afero, sed se vi dirus al mi nun, che mi devas poscuri mele agron, mi certe ne povus fari gin verdire. Cai mi memoris che mi el spese eble 30 minuto in entute mi chasis ci tiun stultan mele cie kai verŝajne la mele agro pensis de la tutan tempon oh fek li vol sex per voti min kai simple for goodis kai iom poste mi modis ke mi trovis min kai la mele agron en iu hazadam malantaŭ corto de apartamento konstruaĵo kai ĝi ne povis for ne estis escapaioi kai mi stadis tie quasi au mi estes in uno el tui um, mal nova e occidenta i filmoi um, kai mi stadis tie kai di gardes gin kai gi stadis a pud la barilo kai di gardes min kai mi di gardes gin kai mi dis vi ne povos nun escapi kai gi stadis tie ca kai tiam mi alcudis gin kai samtempe gi provis salti min kai mi captis gin kai mi tiam copo de neble falis teren kun la mele agro en mane kai veri shine mi rompis la alian flugilon sed ne gravas vendide kai mi mi tenis gin kai mi baractas kun gi sur la tero kai mia edzino curis al mi kai dis oh nervundu gin kai mi pensas Kion pri mi? Ci havas grandai un goento. Vi ne pensas pri mi, ver dire? Kai mi modus ke i un poste eble mia diketso a ah, <laughs> su focus gin chargine blu para tis contra mi kai ti mi povas simple kod pre nigin kai ti mi devas pro many hot on heimen kai gi mi fin fine a thing is la heim mi pensas ki on faru nun ver dire char ni esas la mezo de urubo Um ah, ne estas arbaro proxime kaj mi ne havis auton do mi ne simple povas veturigi la auton al proxima parco, au iu ie alia kaj tiam mi memoris ke en Australio, se vi captas beston kiu estas um, indigena kaj ĝi helpon vi povas simple um, irigi ĝin al best kuracisto kaj tiam ili povas am helpi gin sen page bon chance do mi mi tiam devis el trovi qui estas la best curatisto kai compreneble gi estas horon for do tiam mia edzino diris oh estas bone ni simple povas am um, telefon voki la taxiiston kai tiam ni povas am um, ideal <laughs> best curatisto kai tiam mi pensas kill the por mi, se mi volas capti il taxion, mia edzino diris ne, ne elspezu mia mono, ni ne havas tiel multe, sed por mele agro, es esu duon moratanta, si diris, oh, ni simple volas capti la taxion. Kai tiam si telefon vocis la taxion, gi venis, kai mi devis meti la mele agron en scatolon, kai comprendeble, gi commences d nove barakti contrao mi, kai mi devis pugno bati gen kelfoie, ne, mi ne fadis tion, mi ne estas tiel diabla. <laughs> kai a mi mi modis ke mi sidis in la taxio kai um, li veturigis nin al la besto uh, curatsisto kai le tutan on mi tenis la scatolon kai kel foje gi um, movigios tiel. <laughs> kai fin fine ni atingis la best curatsiston kai mi modis ke ni en idis la curatsion kai mi forprenis la scatolon kiu en havis la meleagron kai Mi amores que ili pensa só e estão com por outro, que é simples for idiots, que tem me pensa skill effect. Me just put this me on calcain hardening. Me just put this calcain for the savi lamelle agron. Mi el spaces able to redeck to lado in for irigi gina alla bescura ciste, ok? Ili etch ne povas didi vi estas bona homo. Do nun, mi simple volas diri, Chu vi chui, al mi simple falas peti – vi. Chu vi chui, povas nun diri al mi, ke evil dia, vi ne vere estas tiel diablo homo. Vi fakte estas arbust mele agra sa visto. Mi esperas ke kiam tiu mele agro pli grandigios kai havos multe da ido in gi racontos al i um, si ido pri tiu homo kiu savis sian vivon kiam ti estes pli iuna. Au eble la best kuracisto simple for manjis ne gravas do yen chio mi simple volas rakonti al vi pri tio am jege muzis min tiu tempe ne vere ne tiu tempe se la postan tagon ji vere muzis min Am ca yes, yen chi os. Shout is chicken film on chat gin, disco nigo gym abono mi se vi an ne abonis. Ca mi vidos vin el la film mo ca se ne estos sti. Mi trovo vin, mi an vin ca savos vos vivon. an vivo. Ca mi vos danki mi an dona in che Patreon ca tu estas Joao Figueira, Alexander Tolefesen, Colt um, Tommy Lindsley, Slavish Galaya, Robert Nielsen, Lupe Serres, CJ Zed Knuckles, Kai Shane, Palawa. Kai, mi shatas diri tiun nomon, Shane Power! Do yes, se vi volas donati al mia canalo por che ci pli boniju estontetsen, vi povas per la ligilo sube en mia prescribo.